сәлем қазақ елі біз шымкентте бүгін 19 мам мамыр ә, антикоррупционный комитеттің қасында тұрмыз так жерде біздің белсендіміз тілеубек деген ағамыз ассалаумағалейкум қазақстан қауымы шымкент белсенділері менің есімім кенжебай тілеубек сағынбекұлы осы шымкент қаласының белсенділерінің арасында жүрген солардың несімін мүшесімін аштық жариялау себебім айтенов қаланың әкімі айтенов мораторияға қарамай жерді қаланың ортасындағы көшенің бір бұрышын местный олигархқа сатып жіберді осы сапқанға қарсылық білдіріп антикорға келіп уголовный дело айтеновке ашсын дедім за присвоение э, функции президента страны парламента страны потому что <coughs> мораторияға байланысты указды президенттің өзі ғана отменять ете алады и парламент қана отменять а әкім болса қаланың әкімі солардың несін құқығын өзіне жапсырып мораторияға қарамай жерді сатып жіберіп отыр соған көшенің тұрғындарының конституциялық құқығын бұзған үшін көшені сатып жіберген үшін уголовный дела аш дедім ашпай жатыр бүгін екі аптадан асты ол бір екіншіден сатып жіберген кімге бексейітов руслан деген <coughs> местный олигархқа сатып жіберді о да госслужбада оның алтын орда деген фирмасы бар ол фирма оказывается не, не зарегистрирован қала бойынша өстіп әкімдерден жеті жер алғаны дәлелденді под бизнес жетеуінде сатып то есть занимается мошенничеством еш жерде регистрация жасалмаған нені фирманы пайдаланып осының бәріне көз жұмып отырған милиция болсын двд болсын антикор болсын прокуратура болсын барлығына мен не дейді информация берген, доказательство берген, ешқайсысы неме уголовный дела не қылып жатқан жоқ қозғап жатқан жоқ арыз бердіңіз иә арыз бар алты жылдан бері уголовный дело бексейітовке қозғалған жеті том құрайды сөйтіп отырып сотқа жеткізбей состав преступления жоқ деп бірін бірін жауып отыр айтайын дегенім егер қаланың әкімі қазір моратория қарамай көшені сататын болса ертең бірсі ақшасы көп адам әл фараби не қаратау район сұраса район сатып жібере ма границадағы отырғандар неме <coughs> шығыс қазақстан мысалға батыс қазақстан олар бүкіл неме қазақстан жерін сатып жібере жер сатылу тоқтау керек ешкімге шетелге болсын жалға болсын өзіміздің қазақстанның азаматтары болсын сатылмау керек оған біз түбегейлі қарсымыз и біздің қазақстанда заңдар жұмыс істемейді мы требуем как белсенді ретінде требуем что верховенство закона қазақстанда болу керек любой мемлекет қызметкері әкім болсын милиция болсын басқа болсын заңға қызмет жасамайтын болса сол адамға қылмыс қозғалу керек сотталу керек өстіп әрбір немеде мекемеде отырған қызметкерлерді жеке жеке әрқайсысын өстіп заңды бұзған үшін соттатпасақ қылмыстық іс қозғамасақ біздің қазақстан коррупционный неден төмен коррупционный еш төмен түспей қояды себебі коррупцияға қазақстан батып кеткен оған ең кінәлі қазір отырған именно билік басында отырғандар кінәлі егер біз көшеге шығып биліктің жүйесін ауыстырамыз десек бізде митингке басқа рұқсат бермей. сондықтан біздің немеге көпшілікке айтатын нем тактикамыз өзгеру керек тактика деген мы должны каждый точно бить тем этим властьта отырған нелерге жаңағы билік басындағы адамдарға точно әрқайсысына жеке жеке удар жасауымыз керек істеген қылмысына байланысты сотқа жеткізуге талап етуіміз керек прокуратурадан антикордан двд дан әрбір билік басындағы істеген қылмыс үшін каждому отдельно персонально уголовный дела ашылмай біз қазақстан бойынша түбегейлі жағдайымызды туралай алмаймыз себебі билікке қарсы бүкіл немені қазақстан халқын тырп еткізбейді митингке де шығармайды аузын ашқызбайды значит жолымыз біреу каждого поточно ұру әрбір биліктегі отырған адамдарды жеке жеке істеген қылмыс үшін Айтенов болсын замын болсын ералы генерал ералы болсын басқа болсын қай не неде қызметте отырғанына қарамастан әрбір істеген несі, несі жауап беру керек қылмыс үшін мысалға қараңыз қалай дұрыс деймін дұрыс себебі халық неде площадьта жиналып ма, кіргізбейді паркке жиналамыз да кіргізбейді арабатқа барып даже кешкі әшейін митинг емес қарап жүруге жүргізбейді не деген сұмдық бізде уже жандармейский государство болып бара жатыр а енді қараңыз қарапайым халық бір стоянкеге для инвалидов бес он метр квадратный метр жерге бес он метрге кірсе жүз мың штраф жүз мың штраф салады перекресткіде ақ полосканы басып қалса он мың штраф салады хотя ешкімнің құқығын бұзған жоқ нарушил только лишь правила а әкімдер ше бүкіл қаланы көшесін сатып жіберіп отыр 500 квадрат метрге жылына жеті ақ мың теңге төлейді бюджетке жеті мың теңге жетпей жатса сол көшенің тұрғындары ақ жинап берсін не деген сұмдық он квадратный метрге инвалидқа кірген үшін он мың төлейді бес он минутке бір жылға 500 квадратқа Жетат мың төлейді бұл не деуге болады бұның бәрі коррупция деген сөз егер бюджетке жетпейтін болса әр квадрат метрінен миллион салсын ал енді жаңағы байлар алғысы келген алсын бірақ біз білеміз құдайдың ай сайын бюджетке миллион теңге түсіп тұр деген біз білетініміз боламыз хотя сол көшеде тұратын адамдардың конституциялық құқығы бұзылып жатыр сонда қалай түсінуге болады биліктің тірліктерін сондықтан жаңағы айтеновтен бастап бірінші удар біз қазір айтеновке істейміз одан кейін басқаларға істейміз но менің нем айтуым бүкіл осы заңды бұзушылық бұзатын кімдерді мемлекет қызметкерлері отырған бәрін біз тастақан шығаруымыз керек менің нем ниетім сол қандай ашық жариялайсыз енді мынау антикор жаңағы айтеновке қарсы неме уголовный дело ашпаған үшін уголовный делом жауып тастаған двдның несі следователі полковник сыздықовқа и қаланың прокуроры прокуратурасындағы есенбеков деген прокуратура соған көз жұмып қол қойып отқан үшін соларға уголовный дело кім ашпады антикор оған алпыс күн болды айтеновке заявление жазғаныма екі апта болды 15 күн болды әлі уголовный дело ашпайды сондықтан осы антикордағы отырған қызметкерлер өз жұмысын істемей халықтың ақшасын алып, айлығын алып отырып заңмен белгіленген жұмыстарын істемей кімдерге жаңағы заңды бұзушылықты адамдарға уголовный дело ашпаған үшін мен аштық жариялап отырмын бессрочный аштық дейді мен судан қайтып жатқан жоқпын бірақ аштықты түбіне шейін ұстауға ниет етіп отырмын құрметті ағайындар біздің елімізде соңғы кезде анархиялық жағдайлар қалыптасып отыр өйткені оның бәріне де анархиялық жағдайды қалыптастырудың өзінде бірінші мына отыз жыл бойы билікте креслоға жабысып содан айырмай отырған бір ақ адам ғана кінәлі ол нұрсұлтан назарбаев ешқандай мансапқа да тоймайтын дүниеге де тоймайтын бүкіл қазақстанның өндірісі мен ауыл шаруашылығын қиратқан бүкіл қоғамды азғындандырып жіберген жетім сатқан жер сатқан сондай қоғам орнатқан адамның кінәсінен қазақстанда әркім ойына келген істейтін анархиялық жағдай қалыптасып отыр мысалы жерді сату деген мысалы ә, сұмдықты кеше ғана мораторий жариялап еді енді мына қаланың ішіне бір көшені сатып жіберу деген енді сұмдық емес па ана өткен жылдар, жылдары өздеріңіз білесіздер адам органдарын сатуға тіптен рұқсат беріп қойып құдай сақтап халық көтеріліп зорға бұны бетін қайдардық бұл жүйе бұл халықтың сорына біткен жүйе болды сондықтан да бұл жүйені тезірек ауыстыру керек ауыстырып халық ит қосып қумай тұрған кезде мына назарбаев бастаған тоқаев бастағандар биліктен кету керек билікті алмайсыңдар ғой көріп отырсыңдар ғой өндірісті жүргізе алмайсыңдар ауыл шаруашылығын жүргізе алмайсыңдар салықты қалай жинауды білмейсіңдер мысалы өндірісті дамытып экономиканы дамытуды білмейсіңдер бастарың істемейді оны мойындау керек қой сондықтан да көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама деген сөз бар ол бір ғана менің ойым емес бүкіл халықтың ойы біз халықтың ойын жеткізіп отырмыз сондықтан да 30 жыл бойы елге ойран салған ойраныңның соңы өзіңнің ойыныңның жаңа осылып кетуіне әкелмесін дей отырып тағы да соңғы рет билікке ескертеміз сондықтан да мынау шымкент қаласында көше сатуды бақыламаған прокурор қайда қарап отыр ішкі істер э, департаменті қайда қарап отыр бәрінің үстінен жаңағы мына антикор деп отыр ғой сол жаңағы қылмысқа қарсы э, бұл бұның артында сыбайластық жемқорлықтар сыбайластық жемқорлыққа қарсы мына үлкен департаменттің іс қозғалмай отырғаны мінекей мынау ә, замандасымыз әрі мынау қоғам белсендісі э, тілеубектің осындай жаңа аштық жариялауға итермелеп отыр бұдан да басқа қоғамда бұлықтар толып жатыр оның қайсы бірін айтасың бәрін жұрт біледі сондықтан да біздің талабымыз біреу заң сақталсын қай жағында да болса заң сақталсын заңды бақыламайтын прокуратура не керек сол қоғамдағы бұлықты бақыламайтын антикор неге керек біз оларды өзіміздің салығымыз төлеп неменесін асырап отырмыз арам тамақтар сондықтан да толығымен жүз пайыз мемлекеттік реформа жасалу керек сондықтан да мынау жүйені 30 жылда әлемдегі ең масқара бес жарым мың жылдықтағы тарихымызда ең масқара жүйені құрған назарбаев бастаған оның тоқаев деген қызметшісі бар бәрі де түгел отставкаға кету керек сондықтан да біз бұлардың ешқайсысына да сенбейді халық сенбейді халық сенбейді ал мен өзім бұлардың бүкіл жаңағы 30 жыл бойы барлық істеген құқықтарының бәрін анализ жасап келемін қаншама кітапта жазып тастадық қаншама мысалы интернет жүйесінде де жаздық қоғамдық пікірді тудырып та жатырмыз сондықтан да бұл қылмыстың ары қарай жалғаса беруіне төзудің өзі де қылмыс ағайындар мен айтарым осы ассалаумағалейкум қазақ елі мынау өздеріңіз көріп тұрған антикор деген жазуды көрсетіп жіберіңізші антикор деген жазуды көріп тұрсыз ғой бұл антикоррупционный жаңағы отдел дейді бірақ бұл жерде ондай тірлік болып жатқан жоқ басқарма басқарма мен өзім осы тірлікке қатысым болғаннан кейін қазір сөйлейін деп тұрмын себебі себебі қазіргі мына біздің қалалықтар мынау ә, қазіргі мына біздің полицей мырзалар мына елді қорғайтын олар елді қорғап жатқан жоқ олар халықтың ақшасына киініп ішіп жеп жүр айлық алып жүр а бірақ халыққа қарсы жұмыс істеп жатыр халыққа қарсы оны атап айту керек неге себебі бұларда мен әшейін өзім қазір мына осы антикоррупцияға байланысты мынау өзімнің тексеріп білгенім мынау тек қана бір ақ районды алайын қалған районды айтпай ақ қояйын абай районы деген бар абай районы мынау сегізінші микрорайон деген жер бар квартираға жаңағы бір сағатқа екі сағатқа бір суткіге берілетін өңкей жаңағы жезекшелер жинайтын жиналатын жер и сол квартиратта отырғандардың барлығы сол түгелімен сол абай роботсына жұмыс істейді солардың құлақтары шындап айтқанда сол сияқты біздің жастарымыз қаншамасы қазір сол жерден жаңағы ұсталып сол жерден жаңағы күйіп сотталып ашаға түсіп мәселен кетіп жатыр ал соның біреуі менің туысқаным ә, сол ұсталды қалай ұсталды олар өйткені жаңағы сол сол сегізінші микрорайон арқылы ұстап отыр бір қыз екі қабат болған сол жерде жүрген жаңағы жезөкшенің біреуі а соны мына баланы ұрып соғып жаңағы соған сенен болды дегенге келістірмекші болған а бірақ ондай болмай шықты өйткені ол бала ауру еді жаңағы ұрығы жоқ сондықтан жаңағы ақырында зорлық мына кісі дұрыс айтып отыр зорлады дегенге өтіп кетті бұл кісі адвокат екен ильяс деген кісі бұл жақсы біледі бұндай нәрсені енді бар ондай факті бар иә факті бар сондықтан сондай фактіге өтіп кетті зорлау деген фактіге ана екі қабат жайылып қалып кетті ол ал енді қорғап жүреді оларды иә учаскелердің өздері қорғап жүреді дұрыс айтып бұл кісі адвокаттар жақсы біледі ал енді бері қараңыз енді біз арыз жаза бастадық бір күн артынан қудалады ұстағаннан кейін түнімен бір сутка ұстатпады жаңағы милициялар алып қашып жүрді ә, өйткені ана жерге апарып тығатын адвокатты алмағанбыз алғанбыз да ұстатпайды сонда жаңа абайске барсаң абайский жоқ фараби барсаң фараби жоқ солай айландырып айландырып азанда ғана ұстадық таптық ал сол кезде ана баланы ұрған соққан қиқындырған салафанмен тұншықтырған істемең үстіне жатқызып қойып секірген екі қолын керіп қойған енді анау гитлердің кезіндегі жаңағы анау концлагерьдегі фашистер бар ма иә бұл олардан да өтіп кеткен бұлардың тірліктері міне біздің қазіргі системаның қазіргі мына біздің мемлекетті қорғайтын мына полицейлердің қазіргі жұмысы осындай міне халыққа қызмет жасау деген осылар ма халықты қайта халыққа қарсы жұмыс істеп жатыр бұлар иә енді қараңыз мен содан жаңа прокурорға жазамын анау жаңағы өзб деген бар қазақшасы қандай өзіндік қауіпсіздік басқармасы иә өзіндік қауіпсіздік басқармасы деген соған жазамын сонда олар жаңағы денесіне түскен жаңағы анау дене жарақаттарын жаңа экспертизаны иә. өткізу керек қой иә. олар өткізбейді ешқандай да біріне бірі лақтырады мынау прокуратура өзбеге өзбе қалалық прокуратураға қалалық прокуратура қайтадан аудандық прокуратураға сөйтіп мынандай кругпен айландырып жүріп ең ақырында мына антикорова деген жаға оны әділге алып келді бұл жерге келгеннен кейін бұлар не істеді бұлар алды да жаңағы ырғалып жырғалып бір ай өткеннен кейін экспертиза жасады ол бір айдың ішінде ол бала сизода жатыр бір ай өткен кезде уже денеде жарақат та қалмады уже ал міне көрдіңіз ба сөйтіп алып қылмыстың ізі жоқ екен деп жаңа шешім шығарып отыр мыналар ал енді біз алып оны бұлардың үстінен генеральный прокурор қазақстанға жаңағы қазақстан министрі тұрғынбаевқа жаңағы ішкі істер министрі соған жазбаймыз ба иә оказывается бұлардың системасының бәрі бірдей екен олар алады да сіздің иә. жазғандарыңызды мына қайтадан қала прокуратураға жіберді дейді иә. енді қайтадан күру айланады бүйтіп иә. қайтадан абай жаңағы аудандық прокуратура сонда халықты халықты ету халықтың басын көтермеу дұрыс па неке дұрыс өте дұрыс міне халықтың басын көтермеу міне біздің халық біздің системаның мына халыққа қарсы жұмыс істегендігі мынау халықты қорғайтын емес халықты құртатын система қорлайтын қорлайтын система иә қашан біз адам боламыз бұндай антикордың бізге не керегі бар мәселен кейін егер халыққа жұмыс істемейтін болса президенттің не керегі бар біздің ақшамызды жеп киімін киіп жұмысын істеп жатыр күнделікті ондайдың пайдасы жоқ мындай э, антикордың не керегі бар бізге жаңа мұндай жаңағы иә дұрыс сол сол сияқты мына полицейлеріңізде міне ана жерде қазір тұрдық біздің сөзімізді тыңдап үш төртеуі әрең дегенде менің артында тыңдап тұрған шығармын қазір ал енді бері қараңыздар халыққа қызмет жасайтын адам керек халықтың налогының ақша арқасында күн көріп отыр халықтың налогының арқасында адам сияқты өмір сүріп отыр а халық бейшара продукты қымбаттаған э, айлық аз күнін әрең көріп жатыр қазір кредит бастарында әр адамның күнге бөліп бара кредит алады содан құтыла алмай басын көтере алмай міне жүріп жатыр а олар алтын тиындарды тойда шашады анау түркияға барып иә міне олардың жаңағы датуы сондай құтырып кеткендігі олар кім сонда халық болмаса олар кім өздерімен өздері сол мемлекет бола ала ма бола алмайды себебі халық тұрған жерде ел болады ел болған жерде жер бар жерде ел бар а олар жаңағы өздерінше жаңағы мынау баспаннан басқа планетадан келген адамдар сияқты ондай болмайды халықпен санасу керек санаспайсыңдар ма көздеріңді құртыңдар бәрін шеттеріңнен міне әңгіменің ашығы бұларды таяқтап қуу ғана қалды ғой бұлар ескертілді бұлар халықты тобыр санайды тобыр емес нағыз нелер бір жағы құлқыны ғана бар басы жоқ нысапсыз қанағатсыз ұятсыз өзі сияқты адамдардың бәрін жинап алған иә. астанадан бастап ауыл әкіміне дейін жет, жер сатып детдомның директорлары жетім сатты біздің тарихымызда болмаған жетімін жылатпаған жесірін жатқа қорлатпаған сондай халық едік кешегі соғыс жылдарында отыз жылда мысалы жиырмасыншы ғасырдың нәубет жылдарының өзінде біз халқымыздың тоқсан пайызын жоғалтсақ та қан майданда қырылып жатса да асыл ерлеріміз сонда да біз мынандай азғындыққа жеткен жоқ едік жеті миллион екі миллион міне азғындыққа жеткен жоқ Бұна мына 30 жылда көргенсіз кексіз құдайдан безген ешқандай адами қасиет жоқ адами қасиеті ең төменгі саттағы мақұлықтар отыр биліктің басында Кеше шолақ бөзендерді халқымызды қырған ұстап берген атқызған неше түрлі салық салған иә мінекей осындайлар отыр биліктің басында сондықтан бұл сендерге қанағатсыздар тексіз көкімсіз жетімдер еш уақытта тоймайтын жетім қос сияқты сұмырайлар мен сендерге айтатын былай шетелге қашып кете алмайсыңдар шетелге қашсаңдар сендерді ана маркус президент филиппин президенті құсап жеті жыл өліктеріңді арқалап жүреді жеті жыл еш жерде жер бермейді немесе крематорийді өртеп тастайды сендерді сондықтан да басқа планетаға жол ашылған жоқ жол ашылса да басқа сендердің тонап алған арам дүниелеріңнің құны жоқ долларыңды алтыныңды да сондықтан да халықтың әбден э, қанын ішіп болдыңдар қанын ішіп болдыңдар естеріңізге бейбіт жолмен жақын арада бір айдың ішінде уақытша үкімет құрып бәрін кетіңдер биліктен әйтпесе де сотталасыңдар бірде біреу мынау қазақ халқында небір қандар өткен жексұрын қандар жердің аты елдің аты судың аты менімен болсын дегендер олардың мысалы атына тап түстеп беруге болады и соған мына қазіргі біздің президент қосылып отыр сондықтан да тарих еш ұмытпайды халықты еш уақытта мына полицейларыңмен кембларыңмен неше түрлі жалдамаларыңмен қорқыта алмайсыңдар қорқа қорқа біз батыр болып кеттік сондықтан да мінекей сондықтан да жұмысы істеп бір айдың ішінде атыстап кету талап етеміз ешқандай армиямен неғылмайсыздар біз көтеріліске шығамыз өзек жанға бір өлім осыны ескертемін міне бүгін аштық жариялайды аштық ол көтеріліске ұшырайды абыр ұласады алла жар болсын халқымызға елім деген ерлер ояныңдар ояныңдар қазақ ояныңдар ояныңдар оян қазақ енді оянын басаңдар қиын болады ояныңдар бірақ енді нағыз еркекпін дегендер тыныш жатпасын алла жар болсын халқымызға тағы да бір айтатын жағдай осы антикордың заң начальнигі ұзын жас деген жігіттің несін алдым жауабын алдым письменный жауап ол кісі айтады мы отказываем в возбуждении уголовного дела так как нету материального ущерба дейді М, они зажирели до такой степени, что с- соответствующие мне это, выплаты по закону составляют на сегодняшний день более миллиона баксов. мгм, Они зажирели до такой степени, что миллион баксов для них не деньги. Да. Они, для них это материальный ущерб не считается. Не деген сумдық? Бәрі сотталады ғой, түгел сотталады. Списогын ала беріңдер. Әкімдердің де, әйтеніп бастаған жемқорлардың да, жемқорма, жемқормаса білмеймін, құдай кешірсін. Бірақ мына тірлігі сонымен дейді, Көшені сату деген не масқара? ертең адамдарымыз сатар. Иә олар даже мына өздерінің шығарған қорытынды актілері бар ғой соны бізге жібермейді алдайды сіздерге жібердік деп поштамен жібердік дейді ә, қазір интернет заманы ғой әшейін ватсаппен ақ жібере сал иә. әлі жіберген жоқ мәселен жібердік дегенде қанша уақыт өтіп кетті он шақтыдан күн асып кетті бірақ жібермейді алдайды бұлардың келген бұларға келген жастардың бәрі осы мына істеп жүрген үлкендердің тәлім тәрбиесін алып жатқан олар да коррупционерлер кәдімгі міне көрдіңіз ба біз қандай халыққа айланып бара жатырмыз ертең өйстіп кете беретін болсақ мынау бір бірімізді жеп ертең мынау жерден жоқ болып кететін сияқтымыз қазақ халқы сондықтан қазақ халқы өздерінің естеріңді жиыңдар мынандай бізге мынандай жаңағы жемқор билік бізге керек емес бізге адам сияқты өмір сүретін жаңағы билік керек тағы бір қоса кеткім келеді иә мысалы біздің өмір сүру құқығымызды мынау назарбаев жүйесі ресейге елімізге 10 миллион гектар жерді және де жеті полигонды үш космодромды беріп қойып мына біздің қазақстанда қазір сондай бір қиын жағдай туып отыр оның үстіне мына жаңағыдегі осылардың барлығы кәдімгі кешегі бір апта жел бүкіл жаңағы ылғалдың бәрін құртып анау ә, март айында март айында өздеріңіз білесіздер қатты осы жаңағыдегі космодромның арқасында полигон сынақ полигондарының арқасында бүкіл қазақстан үсіп жүрді бүкіл оңтүстік қазақстан миллиардтаған доллар мысалы шығын келді ауыл шаруашылығына ауыл шаруа жеке шаруашылықтарға да әрбір үйдің алдына жеміс ағаштарының бәрі үсіп кетті мінекей осының бәрі де осы мемлекетті басқарып отырған бастары істемейтін экология дегенді жаңағыдегі халықтың есебінен жаңағыдегі сатып жіберіп ресейге сатып жерімізді содан жаңағыдегі пайда содан бірдеңе алып халықтың жаңағыдай несіне түкіріп отыр бұлар денсаулығына бәріне жыл сайын сексен мың адам мысалы қан жүрек ауруынан кетіп жатыр инсульттан он сегіз он тоғыз мың адам рактан кетіп жатыр бір жарым миллион адам буын сүйекпен ауырады қалған аурулардың есебі жоқ сондықтан да мынау билік табандарын жалтыратқандары дұрыс бұлар ит қосып қуу керек басқа жол қалған жоқ ағайын елді сатты жерді сатты ауамызға дейін сатып жіберді ғой бұл не деген сұм қашан шыдауға болады оған бес жыл мораторий жариялады дейді не керек бар ол мораторияға бұл жер сатылмау керек атымен соғын тоқтау қою керек мораторий дегенде құрту керек көзін керек емес 5 жыл мораторий қылды значит 5 жылдан кейін тағы да жерді сатамыз деген бұлардың үміті бар әлі де ондай мораторияның атымен қажет жоқ бізге жер сатылмайды точка болды жалға да берілмейді деді ғой жалға да берілмейді шындық керек комиссия құрмай ақ президент өзінің жалғыз указымен ғана осы вопросқа точка қоюға болатын еді президент указ шығарса жер сатылмайды десе сонымен точка қоюға болатын еді не үшін комиссия создавать етіп жатыр ищут лазейки лазейки чтобы продать скорее всего они проданные земли хотят просто узаконить это однозначно сатылған жерді иә, заңдастырамай өліп жатыр иә заңдастыра алмайды еш уақытта еш уақытта заңдастыра алмайды қазақ халқы тірі тұрғанда последний қазақ жойылып кеткенше жер сатылмайды алла тағала оны жібермейді мына жексұрында ол мысалы небір сұмырай хандар өткен мойнына қара құрым киіз кигізіп қара есекке терісі мінгізген хандар болған қандалабай назарбаев соңғысы болсын соның солай так дәке айтасыз ба енді менің айтайын дегенім жаңағы аштықтың жалғасы мен осы коррупционный антикоррупционный отделдің ішіне кіріп қанша сутка болады ішінде отырамын кіргізбесе сыртында отырамын сыртында түнге қарай отыру қиындау болады сондықтан біздің әріптестерімізге белсенділерге түнде мүмкіндік болса кішкене болса да жылынып алатын жаңағы колледж жағынан қарастырса деген нем обращением бар а бірақ көпшілікке айтарым иә. бұл власть антикордың зданиясы бұлардікі емес халықтікі сондықтан менің ойым сол халықтың мекемесіне кіргізіп қарсық біткенше қанша күн болады сонша күн отыруға надеюсь рұқсат береді деп неғылып отыр рұқсат бермесе ар жағын өздеріңіз не қыла бересіздер халыққа жеткізе бересіздер қаншалықты э, антикордың несі оқыған адамдары өз халқына қаншалықты не жасап жатқанын өздеріңіз куә боласыздар болды менің айтайын деп едім мынау бүрсігүні президент э, жер сатылмасын деген э, жалға да берілмесін деген указға қол қойып еді енді ертеңгі күні мынау түркістанда екі завод қытай заводына ә, кіруге ә, облыстың әкімі қол қойыпты ол қандай болып жатқан мен түсінбей жатырмын сонда заңға қарсы болып жатыр ма сонда инвестор ғой келген иә орнына келген шенеуніктің біреуі ғой басты поддержкасы назарбаев болғасын туысқаны болғасын конечно шөкей ойына келмеген істегенді басқа кім істейді әкімдердің бәрі шетінен сондай әкім қара деп халық бекер айтқан жоқ қой мен сіздердің бастықтарыңызды өткен аптада ескерткенмін понедельник күні кеше бүгінгі түске шейін маған айтемовке қарсы уголовный дела ашқан ашпағанын не қыласыңдар деп сіз болдыңыз ба иә бірінші басшы ұзын жасын ұзын жас болды замначальник ұзын жасқа ескерткен сол кісіне. иә сол кісіге енді айтып барыңыз ақыры менің талабым орындалмады қаланың әкімі айтеновке және следователь заводың следователі полковник сыздықовқа прокуратураның прокуроры есенбековке уголовный дело ашылмағандықтан қаланың немесі не дейді олигарха госслужбадағы бексейтов русланға уголовный ластмандықта мен официальношы осы зданияда осы жерде мен талаптарым орындалғанша күндіз түні осында боламын қазақстан мемлекетінің азаматы ретінде здание қазақстанның несін мемлекетіне кіреді міне халықтың қаржысын күндіз достықпен неге жемқорлық жайлаған десе мен американы ашқанда ашып ашып жатқан жоқпын мен американы ашып жатқан жоқпын бәрі біледі халық бәрі біледі жемқорлық жайлаған қазақстан осымен біз қанша болып күресіп келе жатқанымызға бәрлеріңізге осы күреске шақырамыз қолдаңыздар мына көкеміз мына ініміз ініміз менің кішігім бұл кісі иә иә Ә, осы кісі бүгін аштық жариялап басқа мүмкіншілік болмағаннан кейін осындай әрекетке келіп отыр соны бәріміз жариялаймыз міне келді кісілер келіңіз мен департамент басшысының орынбасары ұзынжас бауыржан деген азамат боламын кім кім боласыз ұзынжас бауыржан деген департамент басшысының орынбасарымын қандай сұрақпен келіп отырсыздар мынау сізге осылай встреча болды ма ескерттім ба понедельникке шейін уголовный дело ашатын хабарын беріңіз болмаса бүкіл қазақстанға жариялаймын дедім міне сіздің безответственностьтің дерсі салдары бүкіл қазақстанға жария етіп отырмын сіздің атыңызды жаңа бағана айтқан ұзын жас деген осы кісі сіз дейді материальный ущербті көрген жоқсыз дейді сол кісіге бұл кісіге оказывается бір миллион доллар ақша емес екен әйел сөзіне жауап берсін бұл айтқан сөзі письменный менде подтверждение бар бұл кісінің письменный подтверждениесі бар так біз сіздің e, обращениеңіз бойынша келіп отыр бұл кісі иә. иә иә ол кісі бізге бірнеше рет обращаться етті біз ол кісінің арызын қабылдадық тіркедік арыз шағымдар есепке алу кітабына сөйтіп бұл кісінің арызын біз тиісті органдарға заңға сәйкес жолдадық Э, қазақстан республикасы қылмыстық процестік кодекстің жүз сексен бірінші бөлігінің бесінші э, бесінші тармағы бар соныменен э, біз жолдадық бес органға жолдадық та иә, иә. қай жерлер еді қазіргі уақытта біздер мынау жер комитеті бар орысша қузр дейді соған жолдадық ол кісілер бізге жауап берді бізге бір ай уақыт беріңіз біз тексеріп береміз деп біз сол тексерудің қорытындысын аламыз бізге тиісті органның қорытындысы келеді содан кейін біз процессуалдық шешім қабылдаймыз бұл жөнінде өзіңізге жазбаша да бердік былай да түсіндіріп айтты <coughs> кішкене уақыт біз қазіргі бұл кісінің арызымен біз тіркей алмаймыз заңға сәйкес <coughs> бізге тиісті органның актісі керек <coughs> бұдан бөлек бұл кісі бірнеше рет оның алдында да э, полицияда ісі болған иә ол іс бойынша тиісті процессуалдық шешім қабылданған иә қазіргі уақытта архивте ғой да ол іс иә ол іспен заңды шешім қабылдаған нақты осы фактілер бойынша біз ол іске араласа алмаймыз себебі ол басқа органмен тергелген оның процессуалдық шешімнің заңдылығына прокуратура органдары егер ол заңсыз шешім қабылданған болса қайтадан бұзылып қайтадан тергеуге жолданар еді ол іс қазір біздің естуімізше архивте сақталған біз оған қарап ондай біз жауап берген жоқпыз біз оны тексермейміз деп біз соған қарамастан оны қабылдап алдық арыздар қазір тиісті орган бізге тексеріп береді иә, жер комитеті бұл жағдайда содан кейін біз оған процессуалды шешім қабылдаймыз бұл жөнінде жазбашада менің айтар сөзім бар иә. қарсылық себебі осы жер туралы мәселеге алпыс күн болды бүгін алпыс бір күн болды екі айдан бері шешілмейтін қандай бір ай деп отыр екі айдан асып кетті ол бір екіншіден айтеновке неге боламын деп аспайтын болса айтқан жоқ айтеновке мен жерді қаланы сатып жіберген үшін де аш дедім сатып жіберген уже документ бар пост неме бар постановление бар юстицияда тіркелген сол жағын жауап бермейді неге жауап бермейді екіншіден уголовный делода біз қатысымыз жоқ дейді мен уголовный дело қатыстыр деген жоқпын сол заңсыз процессуальный неме шешім шығарған полковник сыздықовқа и оған утверждение берген кім прокурор есенбековке қарсы коррупциондық неме связь ретінде уголовный дела дедім ол екеуін де қозғаған жоқ себебі бұлар биліктегі адамға ешнәрсе қозғағысы келмейді ал енді жауап берсін осыған қанша уақыт болды бұл кісінің арыз шыруіне бұл кісі екі рет арызданды жерге байланысты жерге байланысты екі рет арызданды бірінші арыз бойынша біз ішкі істер органдарына жібердік сосын қайда жібердік прокуратураға заң қадағалап барасың деп сол жаққа жібердік одан кейін ол кісі екінші рет арызданды екінші келген арыздарын біз бес органға жібердік салық комитетіне жібердік салық органдарына жібердік акиматқа жібердік жер комитет бұл жерде маңыздысы жер комитетіне кеткен арыз олар бізге тексермейміз деп отырған жоқ бізге жауап келді біз тексереміз бірақ бізге бір ай уақыт беріңіздер біз бір айға создық тексеруді деп отыр олар тексеру үшін бізге онда маман жіберу керек болмаса ә, тексеріп сол акт беру керек бізге қандай заңсыздықтар орын алғандығын содан кейін барып біз процессуалдық шешім керек оны мына кісіге біз ескертіп айтқанбыз заңмен жүреміз ғой қала әкімінің қаулысына қолдануға берілді ол қандай қаулы жоқ ол біз айтып отырмыз ғой жаңағы тиісті орган иә тексеріп береді оны қаулыны алдыңыз қаулының көшірмесін алдыңыз ол материалдармен ұсынылып ма бізге қандай қаулы әкімнің әкімнің қаулысы бұл мәселе барлығы жерге қатысты болғаннан кейін жоқ сол сол қаулыны сіз таныстыңыздар ма жоқ ол қаулы бізге материал міне бізге келіп түскен материалдардың бәрі жинақталып бізде тігулі тұр копиялары көшірмелер ол кісінің өзінің ұсынған көшірмелерін де біз тігіп қойдық басқа органдардан да біз сұрадық өзімізше жаңағы зерттеу жүргіздік бірақ енді бізге официально жаңа айтып отырмыз ғой тиісті орган бізге шешімін шығарып қорытынды беру керек мына жерде иә. жоқ енді ол қазір сіздер де айта алмайсыздар біздер де айта алмаймыз ғой заңсыз айтып отырмын ғой тиісті орган оған бізге тексеріп беру керек жәке мынандай ғой мәселе мысалы әрбір шенеунік өзінің орнында жерді сата берсе тіптен бір көшені сатып жіберуге қандай оған сіздерге бір ай уақыт керек бұл жерде оперативный сіздер не үшін мысалы сіздерді қызметті осы құрды басында осындай жаңағыдай әрбір мемлекеттік қызметтік органда отырған шенеуніктер өздерінің жаңағыдегі несін ә, жаңағы жеке мүддесіне пайдаланбасын осы жаңағыдегі мемлекеттік э, және де мына қоғамдық жалпы мына біздің жүйеге өзінің кері әсерін тигізбес деп сіздерді құрды сондықтан бір көшеге шығар кім оны жер комитеті шешім шығарады да әкім оны бекітеді сондықтан бұған қанша уақыт екі ай дегеннен масқара ғой сонда сіздердің бұндай әркім созып жүре берсе айналып жаңағы коррупция бола берсе сонда бізде бұндай қызмет орындарының бізге не керегі бар біздің салығымызда мысалы нан жеп отырса бала шағаларды асырап отырсыз сондықтан мынауды болмайды ғой оперативно істеу керек ақшаңдар келіп түседі ақшаңдар келіп түседі не только бұл кісінің арызы күнделікті ақшаңдар келіп түседі жер мәселесі бар басқа жағдайлар көп біз енді жаңағы антикор болғаннан кейін міне біз осы орталықты ашып қойдық иә ашық есік міне мына жерде қыздар отырады мына процессуальный офицер осы жерде кабинет отырады любой арыз келіп бізге түседі біз оны установленный бланкі болмаса былай келіп түскен арызды зерделейміз жаңағы арыз шағым тіркейміз де иә сосын егер нақты тиісті органның қорытындысы болмаса біз сол мән жайды анықтау үшін тиісті органдарға жібереміз заңға сәйкес қылмыстық процесс енді <coughs> ол нақты уақытын біз айта алмаймыз қазір бір күнде екі күнде біз жібергеннен кейін ол органдар тексереді мысалы бұл жағдайда жер комитеті бізге жауап беріп отыр бізге бір ай ә, өткен аптада келді жауап бір айда біз ә, бір айға создық сол уақытта біз жаңағы тексереміз мысалы ол енді ары қарай ответ қорытынды қашан келетінін соларды біз напоминание жібереміз оларға бір ай бізге жоқ өтініш қарайын себебі бұл тірліктің басталғанына жеті жыл болды алты жылдан асты земельный комитет тексеріп шешім шығарып қойған министерство астанадағы министерство уже повторный запросқа жауап беріп қойған дважды тексерілмейді сол тексерілген шешім орындалу керек деді ол қағаздарды тапсырдым орындалған жоқ ол бір екіншіден қараңыз бексейітов незаконный захватын жерге үй салды. ол үйге без госакта бти техпаспорт алды ол бұтыйдан берген техпаспортты юстицияға тіркеді бұл документтерді мен бұл кісілерге өткіздім сонда кім тексеру керек юстицияда регистрацияда тұр бти техпаспорт берді госакт жоқ кім тексеру керек сонда бұны қай мекеме тексеру керек өздері тексермегенде. неге осы уақытқа шейін жаңағы бдидан тек басып берген адамды шақырмайды регистрация юстиция жасаған адамды шақырмайды сонда бұлар не істейді канцелярия ма қағаз тіркеп отырады иә қағаз тіркеп отырады бұлар тергеушілері қайда бұлардың ана совет деген жігітке беріпті оның тергеудің иісі келмейді мұрнынан білмейді не екенін айтып отқан бәрі отмазка жер комиссиясы тексереді дейді уже бұдан төрт бес жыл бұрын ақ қойғанбыз ответті жер комиссиясы екі рет тексермейді бір шешімді орындалу керек деген ол туралы прокуратураның да несі бар представлениесі бар мынау земельный комиссиясының шешімін орындаңдар көше босатылсын захватсыз жер қайтарыңдар штраф саған сейітовке тоқсан алты мың за захват за, за самовольный захват ол штрафты төледі соответственно ол мойындады сол қағаздың бәрі бар қағазы бола тұра официальный қағаздар не үшін тағы да тексереді сондай официальный қағаздарға сенбей ма негізінде официально бұдан үш жыл төрт жыл бес жыл бұрынғы печати бар қағаздарға сенбей ма сонда бұлардікі только отмазка лишь отписывать ету жұмыс істемейді айғайлап отыр мынау жігітім мысалға екі ай болды екі ай қалды мен строительмін маған жұмысқа он адам жиырма адам келсе де бір кірпіш қаланбаса ақша төленбейді бір бетон бір куб бетон құйылмаса ақша төленбейді дұрыс дұрыс не үшін бұлар ақша алып отыр сонша айдан бері халықтың ақшасын алып отыр істеп жатқан жұмысы жоқ айтқаның бәрі отписка ал енді жаңағы сөзіңізге жауап беріңізші жауап сіздің письмоңыздар менде бар сізде материальный ущерб көріп жоқ деген сонда бір миллион ақша бір миллион доллар ақша емес па ондай бізге тиісті орган шеп шығарып беріп тұрған жоқ қой әзірше міне мен жаңағы министерство қазақстан республикасы ауыл шаруашылығы министрлігі жер ресурстарын басқару комитетінің міне бізге хаты келіпті мына кісіге берген жауабын бізге копиясын бізге жіберіп отыр бұл жерде бұлар айтып отыр мен соңғы жағын оқып берейін в этой связи а также в соответствии статьей пункта два три дейді статьи восемь закона рк о порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц. Срок вашего обращения проведен до 30, кален- до 30 календарных дней деп отыр. Көрдіңіз ба? Иә. О результатах рассмотрения обращений вам будет дополнительно сообщено деп отыр. а енді қараңыз Петр, бұрынғы сообщениені неге сіз ол изучать етпейсіз себебі любой мекемеде адамдар ауысып жатады бір адам екі, ал- екі жыл үш жыл істесе басқа уақытқа басқа адам келеді олар тексергенін білмейді алдыңыз деген тексерілгендер сізге тапсырдым неге изучать етпейсіздер тергеу орган ретінде әрбір берген документ изучать ету керек ешқайсысы изучение жасалған жоқсыздар бұл сіздің вы только сидите отписка занимаете бұл қателесесіз бізде барлығы жаңа айтып отырмын ғой бұған дейін мына ішкі істер органдарында полиция департаментінде іс тергелген тергелген дұрыс па солай ғой сізді ол бойынша шешім қабылданған процессуал шешім ол осының бәрі сол жерде қаралған біз оны қаралды деп бірақ біз бұл кісіге жауап беріп жатқан жоқпыз қаралды біз енді қарамаймыз жоқ сіз маған жауап беріңізші оған қарамайды ау сіз маған жауап беріңіз тергеушісіз иә тергеуші ретінде официально ашылған уголовное дело алты жыл тергелсе жеті том составлять етсе аяқ жағында келіп процессуальный решение сіз қожайын емессіз десе сенесіз ба сіз тергеуші егер мен қожайын болмасам алты жыл айлағып жүрді ма ол жеті том қайдан шықты жеті том исследование қайдан шықты егер мен қожайын болмасам дұрыс қой енді қараңыз жаңағы следователь сызықовтың несі процессуальный решениесі кенжебаев тілеубек сағынбекұлы сіз оказывается қожайын емес екенсіз сонда кім қожайын фирма менікі болса сонда кім қожайын а уставта жазылған устатта жатыр қожайын кенжебай тілеубек сағынбекұлы деген сонда қоя тұрмыз уставта жазылса мен қожайын болсам неге следователь сіз қожайын емессіз дейді сонда кім мен соседім қожайын ба ол жоқ сіз как следователь неге қарап отырсыз дұрыс қой біз ол дұрыс емес тұра тұрыңыз мен тыңдасаңызшы мен сізді тыңдадым ғой тыңдадым сіз тыңдаған жоқсыз себебі берге беріңіз следователь менің заявлениемді қазір ашпай ақ айтып берші қанша факті келтірген айтып берсін изучать еткен рас болса сен оқыған да жоқсың қанша факті маған осы жерде тіркеп берші мен сосын саған көнейін сіз де айта алмайсыз сіз де айта алмайсыз менің заявлениемде қанша факті тіркелген зерделенді оның бәрі кәдімгі зерделенсе маған перечислить етші ішкі істер органдарына жібер сен маған қазір ұзын ұзыншасы жасың кіші інім екенсің маған қазір дерделеп сіздің заявлениеңізде мынандай мынандай фактілер келтірілген деп айта алмайсыз ғой себебі ешкім тексерген жоқ тұра тұрыңыз сіздің заявлениеңіздің бәрі зерделенді біз тиісті органдарға жібердік айтып отырмын ғой оны енді жаңағы іске келетін болса іске келетін болса қылмыстық іске келетін болса оны шешім қабылдаған тергеуші ол полиция департамент тергеушісі біз оның шешіміне біз араласа алмаймыз заңға сәйкес оған тиісті органдар бар қадағалау органы бар ол олар заңсыз шешім болса оны шешім мен сізді оны қадағала деген жоқпын жоқ мен оны араласа алмаймын деп қоя тұрыңыз мен сізге айттым против сыздыкова полковник открыть уголовное дело за факту коррупции деді незаконное принятие процессуального решения деді себебі незаконно уголовное дело қысқартып отыр заңсыз қысқартып отыр сондықтан мен қылмыс кімнің действиесін айттым мен уголовный делоның шешімін айтқан жоқпын его действиесін айттым коррупционный действиясын айттым прокурордың да коррупционный действиесін айттым сіздер антикоррупционный мекеме ретінде екеуінің коррупционный действиесін қарауыңыз керек еді қарамай жатсыздар ол э, олардың әрекетін заңсыз деп табу үшін ол ана іс бойынша процессуалдық шешім бұзылу керек содан кейін барып енді қанша уақыт күтеміз қарап жатырмыз ғой енді міне бесінші майда бесінші майда бізге келіп отыр ответ отыз календарный дни дейді бесінші маусым былай грубо есептегенде содан кейін ответті күтейік тиісті процессуалдық шешім қабылдап бізге күнделікті өзіңіз сияқты қарапайым азаматтардан мекемелерден арыздар шағымдар келіп түседі оның бірде біреуі қараусыз қалмайды бәрі зерделенеді мақұл бұны қоя салыңыз бұны қоя салыңыз бір айтенді сіз айтенковқа дело неғып айтпайсыз оған кім тексеру керек вот ешқандай тексеру жоқ потому что постановление тұр әкімнің қолғалу постановлениесі кімге бексейітовке бес жылға берілсін деген тұр бұған ешкім тексеру керек жоқ документ тұр официальный оны жаңағы әйелдің қалауын неге ашпайсың жер комитеті тексеріп береді сонда баға береді ол содан кейін ашасыздар ма енді заң қорытындыны алайық та ағалар былай былай біз жоқ постановление қандай тексеру тұра тұрыңызшы мен заңмен түсіндіріп жатырмын ғой біз заңсыз ештеңе істей алмаймыз сіз түсінбей жатсыз мынау әкімнің постановлениесі қол қойылған міне көше сатылған а енді бұған қандай тексеру керек бұл жерде факт тұр ғой сол бойынша болғанда сіз неге допрос алмайсыз әкім қол қойып қойған ғой біз іс қозғамай допрос ала алмаймыз ол іс енді қозғаңыз ол үшін біз факті бар жоқ факті қаулы әкім қол қойып қойған сондықтан да бұл жерде әкімді шақырып алып сонда біз тез жабылады ал бюрократиялық анау ана жағына бюрократияақыламайды ғой қайта айтып мен ол қашан тастаған барып тергеу мынандай мынау бес полицей абай сұрау бір жаңағы жас жігітті алып ол ел қайтарып құрап отырған абайсың шалалық абайсың өзі сөйтіп сіздер әрең келеді а сіздердің мына қызмет тергеушілеріңіз енді атын айтамай ақ қояйын соның өзі жаңағы анау не дейді мына қолына түскен із дақтары бар ғой дене жарақаттары соның өзін бір айдан кейін істеді бір айға дейін дене жарақаты кетеді ғой таяқ етсе де қашан болған жоқ ол осы декабрьдің ақырында болған жағдай бірінші біз арызды январда жазғанбыз ал содан кейін ол енді бізге былай хабарлады телефонмен хабарлайды тірлік сіздердің тірліктеріңіздің қылмыстық іс әрекет болмағандықтан қысқартып жібердік дейді ал енді қысқартып жіберсең жіберсейші почтамен жібер көрейік қағаздарыңды десек жібер бізде үш адам арыз жазғанбыз бар э, кім камилдин серікбек па фамилиясы иә иә, иә кәмелет енді өзім апарып беремін дейді да мейлі әкеле қойсын әңгіме жоқ бірақ пошта бар интернет бар интернет заманда өмір сүріп жатыр иә ал енді адамды соншама ұмтылып етудің не керегі бар мынау деген мынау сол жаңағы бес полицеймен құшақтасып жатқанын көрдік жаңағы олар қылмыскерлер а бұлар құшақтасады қалай сонда сонда бәрі бірге ма қайда сіздердің жұмыстарыңыз кім істейді сонда осындай арыз тастағанбыз арыз тастап иә арыз тастап біреуміз үшеуміз тастағанбыз ата сол жаңағы солардың істеген тірліктерінің барлығын дәлелдеп жаңағы мына узбден бәрін біреуі экспертиза алмайды біреуі не узб алмайды не прокуратура алмайды айналып сіздерге а сіздердің өздеріңіз сол он сегіз февральда бір ақ алып айтсайшы ана жез өкшелерді пайдаланып ақша істеп иә ақша істеп жатыр мысалы мынау абай ауданы мынау сегізінші микрорайонда <coughs> енді қараңыз міне сонда мынау сіздер жай халыққа қызмет жасап жатырсыз десем қызмет жасап жатқан жоқсыз удовольствие етіп жатсыздар мәселен кейін міне қараңыз сонда жай поштамен келетін нәрсе келмейді әшейін біз результатын көрейік біз жаздық анау ә, генеральный прокуратураға ә, министр мвдға жаздық олар жазып жіберіпті бізге ответ прокуратураға қайтып жібердік сонда прокуратурада біз әбден соны өткенбіз енді қайтадан сол прокуратура сонда қайтадан маған футболить етіп жатыр да айналып сонда сонау басшылар сондай сіздер де сондайсыздар значит сондай болып тұр ғой иә назарбаев айтқан ғой мен ол ана қарсы мемлекетке шығып сол сендерге қарсы шапқанша мен қылмыскер емеспін мен сатқын емеспін деймін сонда ол сендер тірліктер жоқ енді қараңыз енді осы дұрыс па біздің бір екі жаңағыдай немен жоқ бұл бір екі емес жоқ бүткіл жұмысымызды олай кетпеңіз біз жоқ жатқан жұмыстар өте көп мен мен өзіме қасиетімді айтып отырмын өйткені мен осы тәмелдин звондап тұрамын тәмелдин не қылып тергеп жатырмыз не тергеп жатсыңдар осындай біреу адам әкеледі бес адамның біреуін ақ әкеледі енді ана жаққа түрмеге апаратын шығар апарады да енді үш төртеуін апарды олар ойбай сені танымаймыз көрмейміз болмаса жаңағыдай біз саған ештеңе істеген жоқпыз ал ол баланы денсаулығын айырған біріншіден анау кісенді былай керіп қойып асып қойған былай да мына до сих пор үзіліп кеткен соның өзін жоқ деп отыр қалай бұл сонда е сонда ұрып соғады аямай быт шытын шығарады да сонда немістердің фашистер олай істемеген олар даже жанын қинамай ақ тастаған ал бұлар салфанмен түртіп тұр ғой қазір э, сіз кімнің аты заявлениесіжоқ жоқ жоқ заявительдің бөртебай талғат бөртебай талғаттың атына жазылған енді бұған мен өзім не неше келдім алдына сөйтсем маған айтады сіздің өзіңіздің балаңыз сондай қылмыскер екен ғой тозалай е сен мен баламның қылмысын анықтап бер деп тұрған жоқпын ғой мен саған анау бес милицияның қызы қылмысын анықта солардың жаңағы жауыздық қызмет жаңағы қылмысын анықта деп беріп отырмын сен кімді айтып тұрсың маған мені ақымақ қылып күлкі қылып тұрсың маған жап жас бала сонда сіздер сол жап жас балаларды осылай тәрбиелейтін сіздер болғанда кім болады сонда түсінікті оны біз қазір өзіміз қараймыз оны жарайды жазып оны сіз прокуратураға шағымдандыңыз ба бәріне шағымдандым тергеушінің шешіміне шағымдандыңыз ба тергеушінің қабылдаған шешіміне тергеушіңіз шешім енді шықты ғой сізге жауап поштамен басқамен барған болу керек ол келген жоқ жалғыз мен болсам мақұл ғой үш адам үш адрес жіберілмей ма жолдамай ма поштамен иә дұрыс па үш адрес міне канцелярияның үш адрес үш адрестің біреуінің болса біреуіне бару керек та үшеуіне де барған жоқ әлі барған жоқ мен одан кейін келіп қағазсызды электронный почта істемейді ма сізде жаңағы қысқартылған электронный почта несін көрейік оқиық қайда істеу керек қой менің есімде осы іс бойынша біз бір жыл бұрын ровно бір жыл бұрын тәкеннің үйінде жиналған едік сол кезде земкомның адамдары келіп соны жерді өлшеп тұрған бірақ бізді тікелей эфирге түсіруге рұқсат берген жоқ сонда енді тағы земкомның адамдары келіп өлшейді ма тағы не болып жатыр земком емес біз мына комитетке жібердік нұр сұлтан қаласына жібердік орталық аппаратқа жіберіп тұрмыз біз бұл жерге жіберіп тұрған жоқпыз біз тиісті жоғарғы органға жіберіп жоқ енді белгілі нәрсе сатылған қол қойылған дұрыс қой біздің барған едік тұра тұрыңызшы тіркеудің өзінің заңды қағидалары бар біз соның бәрін заңға сәйкес нетуіміз керек қарап жаңа айтып отырмын ғой тиісті қорытынды болу керек басқа болу керек біз соны күтіп отырмыз содан кейін процессуал шешім қабылдаймыз дәке тем более айттым ғой письма есть все уже тексеріп іс тергелген кезінде сіз сөйледіңіз ғой қоя кім еще одна официальная просьба бұл кісі осы жердің замначальнигі ғой иә требую мен акцияға шыққасын аштық жариялағансың мен айттым содан уже тездету керек қой жұмыс тездету керек қой шешім қабылдағанша әкімге уголовный дело ашылғанша мен осы жерде бессрочный шамам келгенше жатамыз уақыттар бар бізге келеді жауап беретін біз оның бәрін істеліп жатыр по факту қозғаңдар алдыңғы мен бөлек кейінгісі бөлек қой көшені сатылып жіберген фактімен қозғаңдар по факту қозғамасаңдар мен осы жерде бессрочный жатамын дедім Будьте добры, обеспечьте меня. енді отыз жыл күтіп жатырмыз мына кісі бір жылдан асып кетіпті сіздер енді тағы біз жиырма тоғыз жыл күтеміз ба қоғам белсенді қоғам белсенділері иә бәрі қоғамдық ұйымдар төрағаларымыз жақсы онда мен жаңа түсіндіріп айттым енді иә түсінікті енді бұны тезірек шешу керек енді жылдам сәйкес заңға сәйкес белгіленген уақытта біз шешіп енді бұл жерде мәселе белгілі ғой әкімнің қаулы қол қойып қойған содан бастау керек қой төмен мен мысалы жақсы үш күнде шешіп осы олар өздері бәрін тексереді комитет біз заявлениені материалдың ішінде бар ма бар ғой да копиясы бар сәбит қойшы азаттық радиосы иә диляриса азаттың радиосының тілшісі не ғой қазір айтып жатырсыз бесінші мамыр күні енді бесінші маусым бізге ондайса тұратын ашып не алмай ақ қойсын бесінші былай қылайық былай қылайық ағалар иә бәрімізді енді түсінсек иә біздің де дұрыс істеп жатқан жұмысымыз бар біз заңға сәйкес заңнан ары қарай асып кете алмаймыз түсініп отырсыздар ертең ол сіз жаңа ана әкімге іс қозға деп жатыр басқаға іс қозға деп жатыр біз бұл кісі айтып кеткенде іс қозғаса олар ертең олар шағымданады бізге бізге заңсыз іс қозғады оған да біздің тергеуші жауап береді түсінесіздер ма ол да міне қарапайым қызметкер тергеуші ғой ол да жауап береді сондықтан біз заңға сүйенеміз онда жәке былай айтайық мен міне айтайын жаңа мен сіздерге міне бесінші майда бұлар исходящий бізге келіп тұр жіберген бізге он бірінші майда тіркелген көрдіңіз ба иә күтейік осының несін онда біз бес қазір күтейік біз қазір тағы да напоминание жібереміз ау он бірін күтейік па бесі ма бізге енді бесіне деп бұлар бізге бесіне жіберіп тұр мамырдың бізге он біріне түсті біз қазір осыдан кейін тағы да напоминание жібереміз яғни мына не бойынша тездетіп тексеріп қорытынды берулерін сұраймын деп мен өз атымнан тағы да жаңағы комитетке письмо жіберді онда бізге қайсы қараңыз жоқ тұра енді современный современный технология бойынша бір ақ сағатта информация түседі сізде бес күн жүрді это значит отмазка ваши отмазки меня не устраивают по факту айтелікке қозғалған жай мен айтқаныма қайтпаймын міне бесінші майда деп тұрмын давайте жаңағыдай никакой давайте возбуждать уголовное латентке мына кісілердің сөзі дұрыс міне мына кісілердің сөзін тыңдасаңызшы мына кісілер ондай болса бесінші мен сізге көбіне шыдадыңыз азына шыдадық бесінші маусым күні онда сіз бір өзіңіз жатпайсыз талай адам жатады осы күні иә жоқ арманда емес мені өлтіру мақсаты потому что уже дважды послушались как айтпадым уголовное дело есть по факту возбуждения попытка убийства оны біз білмейміз ғой ол қоя тұрыңыз сіз білмейсіз вы ждете чтоб нет человека нет проблем демекшісіз ғой ничего подобного ешқандай ондай ой жоқ ондай ой болса онда көтеріліс басталады ол сізге жаңағы руслан бексейітовтің жағынан ба басқа қоғам қазір құлақтанды қоғам құлақтанды қазір значит ондай жағдайда біз білген сіз айттыңыз міне экранға халық қазір тыңдап отыр сонда қазір мынау жарайды бір жыл ма екі жыл жеті жүз шыдапсыз ғой бір ай шыдайық бір ай емес қазір бес қанша көп уақыт қан жоқ қой қазір жиырма күндей уақыт қалды жиырма күндей уақыт жиырма күндей уақыт берейік а жиырма күннен кейін болмаса онда біз бәріне қайтадан өзі өзіміздің құқы конституциялық заңымыз бойынша біз өзіміздің әрекетімізді жасаймыз келістік тездетіп жол басқар тездетіп жол иә оны сіздер тездетіңіздер ағалар сіздерге айтып жатырмыз қазір тағы напоминание жібереміз иә напоминание жібереміз официально мынаны тездетіп беріңіздерші жоқ мұндай уже адамдар келгеннен кейін не обязательно сол анық отыз күн созу жедел жедел жәке жәке сіз жедел өз тарапыңыздан жедел қимыл әрекет жасаңыз біз ол кісіге мына кісіге түсіндіріп айттым сіздер қаласаңыз қазір анау әкімді бұтарлап ұстап алып келіп қамайсыздар жоқ жоқ жоқ жоқ де біз әрекетке бара алмаймыз білемін ғой енді біліп отырмын просто мен сізге жаңағы теңеулестерімді айтып отырмын біз сондықтан енді мына жедел қимыл жасаңыз біз мына орынға біз енді нете алмаймыз оған жаңағы насайды жете алмаймыз алмаймыз біздікі уже біздің өзіміздің заң шеңберінен жоқ пинтоның өзі шақырса повестканы оның өзі зуылдап кетеді оны біз қозғап тергемей оны біз ешкімді шақырып жауап алуға біз құқымыз жоқ менің пікірім бойынша мен сіздердің шығарған шешімдеріңізбен келіспеймін мен әлі жазамын повторно жазамын прокуратураға жазуға прокуратура болып жазылған тағы да жазсам надо будет генеральный прокуратура қайтадан жіберемін қайтадан министерство қазақстанға тағы жіберемін халықаралық қорғау комитеті халықаралық жібереміз өйткені сіздерде бізді мазақ қылып жүрген сияқты ғой балаларыңыз жерде ешқандай жеке контора келмейді біздің шешім қабылданған шешім тиісті қадағалау органы бар надзорный қадағалайтын заңсыз болса шешімді бұзып береді экспертиза деген течение ары кетсе бір күннің ішінде қатты кетіп қалған бір айдың ішінде бір айдың ішінде істеп мен оны дәлелдеп мен оны дәлелдеймін жарайды мына жақсы жақсы жақсы давайте аманшылықта кездесейік давайте енді тараңыздар енді жақсы жарайды енді сеніп иә. отырмыз енді сізге байланысты қалғанында иә. иә сіз уәде беріңіз бүкіл елді жұрттың алдында жақсы жақсы заңға сәйкес шешім қабылдаңыз заңға сәйкес үш күннен іште уголовный дела керек еді істемей жатсыздар онда жақсы сау болыңыз жақсы сау болыңыз сау болыңыз мен қашан келейін сәбит бала болса сәбит бала айналайын сәбит сіздер сіздер ана жаңағыдай кездесіп алсыздар ғой кездесуге тырысасыздар ғой тырысамыз сол кезде хабар беріңіздер хабар беріңіз қолдан келген нәрсені тырысамыз Бұл кісі и так хабарда ғой бізде біздің қызметкер хабарда отыр иә ананы хабарлесіп қалқам мен кеше бұл кісіге барып ақыл сұрағанмын бүгін енді айтқан ақылына тоқтамасам не үшін бардым маған сұрақ жоқ қой мен жоқ жұмысыма бара берейін жақсы давай сіздерден мына жерден нете бермеңіздер енді үйлеріңіз жарайды жақсы жақсылықта кездесе берейік